肢欠損症という、まあ、噛んでしまうような障害なんですけれども <laughs> もう両腕は肩からきれいになく、えっと、3本ある足の、ここを使ってるあそあそうそうは分かるけどこっちは使えるのこっちも一応使ってる <laughs> 子供をねこう移動させる時にちょっとはい、服を加えるんだけどいくよ、はい。 まあ、でも結婚して、子供が生まれ、獅子巻きだけど別にこう子宮とかに何か問題があるっていうことではなくてできにくい体っていうことではない本当に私の障害は欠損ってだけで、うん、ただ欠けているだけで、うん、内臓的な面ではもう本当に他の人と一緒で、特に何も変わらず、うん、だけどやっぱ体が違うってだけでどうなんだろうと思って 結婚してからかな病院に行って妊娠をしてみたいんですけど、私って妊娠できますかねって、そしたら生理も来てるし、別にねあの子宮とかも問題ないから、できますよみたいに言われて、うん、それがすごくね嬉しくて、うん、できますよっていうその可能性を言ってくれたことがすごい嬉しくて、うん えじゃあ頑張ろうみたいな、じゃあ普通にまあできましたってなった時に、ただ私もそうだけどずっと車椅子だし、まあ、地面に降りる時も普段はあるんでね、お尻で歩いてるから要はこうどどんどんというかさ振動を与える動きを、多いし、まあ、がこう潰れた状態が我々は多い環境の時間の方が多い中で、上がってくるみたいな、ね、そうなんか、うん まあ、結局多分帝王切開になりますっていうのは多分初めからそう意外とね途中までね決まってなくてえあでも生きめるからかそれはいや私があのリスクとかよりも、うん、なんかちょっと自然分娩をしたいっていうのはちょっとやっぱ憧れがあって、うん、どうですかねみたいに言ったらまだちょっと分かんないけどでも母子ともにね、リスクを考えた上だと帝王切開の方が安心だよってことで帝王切開 でもまあそのお腹が大きくなって座ってる状況ってどんな感じなのそうなんか私動けるのかなとか、うん、で姉が看護師なんだけど、うん、多分亜美はもう予定日よりも3か月とか早く出さんといけないんじゃないみたいな、うん、出してもいいのに達するレベル、うん、無理だなって言われてたんだけど、意外とね普通。 なんかお腹が大きくなってきてもあちょっと重くなってきたなぐらいででなんかもうお手洗いも、うん、そうそうなんかか段をこう登るふうにしてトイレに行ってるんだけど、うん、ちょっとぴょんみたいな時もあるじゃん <laughs> 降りる時はぴょんぴょんって飛んで降りるから、うんうん、その時はゆっくり降りるんだけどでも登る時も、ちょっとかがんで片足を上げて登るんだけど。うん 意外とね9ヶ月ぐらい本当生まれる直前までできててええー、本当に自分で車椅子にも乗れてたし、えー、ただベッドはさすがに乗るってなるとお腹を潰しちゃうから夫が抱っこして乗せてくれてたんだけど、うん、それ以外はね 意外とねあもうお腹大きくなってきたからこれができなくなったっていうのがなくてでもほら前かがみでさ足その飲み物飲む時もこうこういってこうして、ね、意外とできるえできるのあそうなんだからご飯食べる時、うん、足上げて、うん、テーブルにね、うん、いつも足置いて、こうやってかがむんだけど、うん、だからなんかお腹って妊娠で大きくなるけど硬、くはない柔らかいみたいな ないけど、うだよ聞けててだから自分でもびっくりで、えー、でその妊娠する前に、うん、あの下半身麻痺の車椅子に乗っている女性の方がお子さんを産んでいる方がいて、うん、子供が大きくなるにつれて胃がこみ上げてくる上がってくる、からずっと気持ち悪くて後期になるにつれてすごい大変だったって聞いてたから、そっか座ってる状態だとそうなのかって思ってたんだけど、うん そこも意外とね本当に妊娠中、うん、障害を持ってることで、うん、辛かったっていうのが思ったよりなかったから、うん、自分でびっくり、うん、その子育て動画はだからあみちゃんの YouTube に結構いっぱい出てるけど、うん、もうすごいなっていやいやいや抱っこひもに乗せますよって言っう時とかあ <laughs> それだからあの外れるあ顎 あね子供をねこう移動させる時にちょっと服を加えるんだけどいくよ5キロぐらい、うん、意外と余裕でも絶対マコちゃんは両腕があるからあそうで多分抱っこできるでも体幹がなくて下から甲が持ち上げれないのね私は あじゃあベビーベッドそうだから多分ここら辺の高さだったらできるけど全然子育てのまあ全子育てのって言ったらなんかすごい今からしますみたいなあれもあるけど違うあでもね、えっと、これが出てる時は多分もう報告してる時だからあ違う違う違うああ <laughs> 聞いちゃったよと思っ違う全然あのパパートナーができましたよっていう彼氏ができましたっていうあの方 ではどあスバージンあ違うああじゃないからあのえすごいお今も付き合って7月に付き合ったのええー、ほやほややばいやばいだからすごいえまあ全然結婚とかのあれはないんだけどそのでもやっぱパートナーできると考えるよ、うん、 私は例えば今そのお兄ちゃんのおい子供が追い込みくいるんだけど、いやでも抱っこがさみんなその立って抱っこしないと泣きやまないみたいな私すごいそれが一番の悩みで、うん、特に新生児とかでやっぱ周りが友達出産した子が多かったから、うん、もう夜寝れんかったとか。うんもうなんて背中スイッチみたいな、うん、抱っこして置いたらまた泣くからずっと抱っこしてて腱鞘炎みたいな、無理じゃん うん、思って、うん、でやっぱ夫も平日仕事してるから、うん、起こすわけにはいかないし、やっぱ寝てほしい、じゃあ私がやるしかない、どうしようと思って、でなんか、まあ、今まで上げた動画のコメントでも「その抱っこ癖ってないよ」って結構言われたんだけど、やっぱ当時の私は抱っこ癖っていうのがあると思ってたから。 泣いちょっと泣いただけでも「あどうしたどうした」って抱っこはしないでこうって夫と決めてて、うん、やっぱ抱っこをしてくれるって思わせちゃうと、うん、もう抱っこじゃないとダメになっちゃうかなと思ったから、そうすると私一人の時に困っちゃうから、うん、だったらもう抱っこしなしずに。うん あやす方法を考えようってことで、できるだけ抱っこはしなかったよっぽどすごい泣いた時に夫が抱っこするぐらいで、まあ、あとはもう親にもあんまりちょっと抱っこはやめといてって言って、もしかしたらかわいそうだって思う人も多いと思うんだけど。 私の子育てとしてはちょっとそういうふうにしていこうって思ってすごい泣いちゃった時、私たちもできるだけね喋りかけるようにしてて「出したどうした?」みたいな、うん、もうほんとね生まれて新生児ぐらいからもうとにかく話しかけることを大事にしようと思って、うん、しゃべりかけたりとか、うん、あとはもうおしゃぶり、うん、あんまり好きじゃなかったんだけどおしゃぶりは、でもトントンしたり。 横に肌をく触れ合うやっぱり赤ちゃんって抱っこじゃなくてもお母さんとかお父さんと触れ合うだけでも安心するって聞いたからそういうのをちょっと試してみたりとかしててそしたら、うん、意外と抱っこ抱っこがなくて今。ええー、今も抱っこ抱っこないかなでやっぱり理解してくれるのが早くて、えー、だから抱っ っていうのも私には一回も言ったことがなって今までいっていうのが分かってるのかママ抱っこがなくて、うん、でも抱っこっていうのがないへただその抱っこひもに憧れていた時期もあったし <laughs> 眠たい時はすごいやんなきゃだから、何か方法抱っこできる方法はないかって思って、たまたま買った抱っこひもが自分でもできるような抱っこひもだったから、チャレンジしたらできて。 そこから練習を重ねてできるようにあの座りながらあの抱っこひもをやってるやつでも全然納得してくれる納得してくれる <laughs> ぐっすり寝てくれてあそうなんだ逆にパパが抱っこして寝かせようとすると嫌がるあ、ちょっと嬉しい私は確かにママママって言って来る来てくれるから突入してからもやっぱ寝かしつけは私でママがいいみたいなでもこれぐらいになると やっぱ下から抱っこすることが多いから、うん、そう思うとゆくゆく登ってきてあそう痛かった来ましたそう座面に乗ってくれて、うん、2人でお出かけも今するようになってあええー、あとはまこちゃんもおいでって言うと多分自分から膝の上に乗ってくれるとそうだねあれくらいだったらいいと思うな、でもみ私のさこの膝までの距離しか乗るとこがないから少ないんだよね乗れる場所が。 自分の服の服をこうもうベルトのように子供とくっつけてまだ首座った後にあの自分のワイシャツとかで縛って私も最初やってたベルトやってた、なんか椅子の補助補助ベルトっていうのがあって赤ちゃんの、うんうん ご飯食べさせる時に使う、水から落ちない,、それを私につけて、うん、私が椅子みたいな、うん、で娘につけて落ちないようにしてた、じゃあほとんどその、自分の親のお手伝いとかもそこまでなく、そう意外とね首座るまでは里帰りしとりんって言ってくれたから、うん、4か月ぐらいまでいたんだけど、実家に、それからもうヘルパーさんが午前午後と1時間半ぐらいそれぞれ来てくれるから、あ今も 今も私のお風呂とかあ、はいはい、で今は娘もお風呂入れてくれててでもお風呂はさすがに私一人はできないから、うん、で夫もやっぱ残業で遅くなると、うん、やっぱその分娘も寝るのが遅くなっちゃうから、うん、ヘルパーさんが私と娘のお風呂を入れてくれて。 あとは基本意外と2人でおむつ替えたり着替えたりそうそうあれさうんち食べちゃわないの <laughs> めっちゃ見ててさうんち食べちゃわないのよ噛みつかないとかも言われるんだけど意外といけるめちゃくちゃ中にうんち入ってるでしょ、ね、あれ最初はねおむつ多分無理だなと思って、うん、だけどねもうここもね ね練習特訓を、ね、重ねていけば人はできるようになるなって思うんだけど <laughs> もう本当に入院中から看護師さんに教えてもらっていろいろな方法を考えてでコツをつかんで今はねパンツ型っていうのかなできるようになってで娘もありがたいことに私だと動かずに終わるまでじっとしてくれたり。 でお尻の方を上げる時には横向いて腰上げてくれたりとか今してくれるから全然もううんちもね全然余裕全然なんとかなるっていう意外とだから本当やっぱりねでも妊娠してその出産ってなった時にすごい初め叩かれてもうなんか直接メッセージ送ってくる人もいて、子育てなめんなとか。 なんで子供産んだんですかとか、うん、子供がかわいそうとか、うん、なんかすごい言われてショックだったんだけど、うん、逆に見てろよみたいな逆にじゃあ私子育てできるところをみんなに見てもらいたいと思って頑張れたっていうのはあるんだけどめちゃくちゃすごいいやいやいや、うん、絶対まこちゃんも絶対全然大丈夫だと 福祉サービスとか福祉関係とかもう妊活中から通ってたからやっぱいろんな方に相談して、うん、いつ妊娠してもいいように対策はとってたかなだから子育て動画をあみちゃんの動画ではいっぱい見れるんだよねきっとね はい頑張ります <laughs> それも大きくなるしねそうだ本当にちっちゃい時から今歩けるようになってね、うん、自分でなんかこう自分でもこういろいろできるようなやつがこう見れるからすごい面白いので、うん、ぜひ皆さん見てください、じゃあお願いしますねであみちゃんの方でもこれからまた私の方のコラボがあるので、はい、どっちも見てくださいということでじゃあ今日はこんな感じで、はい、はい、終わりたいと思います